Powstań w wolności, o Pani zmęczona. Powstań, nim do końca skonasz. Spocznij w mych ramionach. Ty, człowieku, tak mnie pragniesz, a sam mnie sobie kradniesz.